cek cek cek Sean <laughs> oke okay. assalamualaikum jadi di video kali ini uh, kita ketemu lagi alhamdulillah dan uh, seperti biasa gua mau reaction untuk video kedua gua. cuman ini berkaitan dengan video yang kemarin dari Alfi Rap yang live perform itu ya dan gua dapat komentar dari salah satu penonton untuk uh, eh, nyoba nyaranin uh, reaction RP Rap yang dengan judul Beauty of Bali Oke kita langsung aja tonton supaya gue lebih tahu siapa sosok uh, RP Rap tersebut ya agar gue nggak nggak nggak nggak ngomong ngecapruk kayak kemarin <laughs> Oke kita langsung aja uh, tonton ya sorry gue uh, sedikit agak flu bukan corona ya tapi ini flu biasa nggak ada nggak ada sampai sesek di mana kita langsung aja tonton ya oke bentar oke kita uh, oke kita langsung aja tonton Pirate Beauty of Bali. Oke, okay. wih pemandangannya di sawah. Wih, epic juga ya openingnya juga candi oke okay. ini di candi ya oke okay. ayo tenan nur gelis pisan eh <laughs> Oke. Oh ini ada Oke, okay, oke. Okay. Oh ini aircraftnya ya. Yuk uh hmm. pajak-pajak ya bentar sejauh ini gue baru baru pertama kali eh, bukan baru pertama kali sebelumnya ada musik yang sama seperti ini cuman ini lebih kental kalau nggak salah dulu gue pernah denger lati kalau nggak saya kalau lati kan itu cuman sedikit unsur-unsur uh, musik tradisionalnya cuman kalau ini lebih kental dan keren banget gitu kan <laughs> ditambah dengan ada tradisi bukan tradisi itu kan uh, ya tradisi juga sih tradisi Bali ya yang nggak tahu juga sih yang cak cak cak cak cak cak kayak gitu <laughs> keren eh, dipaduin sama musik itu bisa nyambung kayak gitu gimana ya oke lah langsung aja Karena penjualan drastis, oh iya karena corona cuy hmm. iya sih Corona ini banyak banget berdampak pada kita ya termasuk gue sendiri

gila merinding suara cuk itu apa yang tadi ini apa ya ini 3D 3D ya? ya yang ini ya uh. anjay ih ngeri wow wow ternyata ternyata Arab Rap ini um, jadi dia itu memberikan warna baru di dalam musik PDM. E dia memadukan musik um, tradisional dan juga musik modern dalam satu um, frekuensi dalam banget nih <laughs> dalam satu wadah ya sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat ya cukup menarik bagi gue ya cuman tetap belum bisa merinding <laughs> dan keren juga ini ini kita kita kita uh, kita kita bukan bandingkan kalau um, kita lihat di musiknya Lati gue bukan ngebandingin Lati memang udah keren cuman eh, musik-musik uh, tradisional tradisionalnya cuma sedikit gitu di masjid tapi ini kental banget gitu kan gue pengen tahu uh, ini nih ini dua dua dua orang yang karyanya memang gak perlu ditanyain lagi gitu kan dari segi background segi musik segala rupa tampilan keren juga cuman menurut gua di video ini uh, epic musiknya epic banget apalagi di di, di, di, uh, di opening ya keren juga cuman tetap belum bisa gua bikin merinding gitu kan bisa oke okay, mungkin sampai sini aja videonya dan bila ada yang mau rekomendasiin lagi video apa yang harus gua react oke okay. komentar aja di bawah cuy gue bakalan up kok ya oke okay, sampai ketemu lagi assalamualaikum